O quarto do alojamento era estreito e comprido. Os beliches preenchiam sua área até o final, onde dois pequenos banheiros mal davam conta dos 15 ou 20 artistas em turnê que ali dormiam. No beliche de cima, a menina pequena e rechonchuda, de uns 4 ou 5 anos, com cabelos louros e cacheados, abriu seus olhos de bicho no escuro e fitou o menino da frente. Ele parecia mais velho, cabelo preto e desgrenhado, de um sorriso fácil que mostrava dentes delicadamente separados. Ele abriu os olhos, ela fechou ele cutucou de leve seu braço e balbuciou palavras das quais ela não se recorda. Ele cutucou de novo, mais forte. Ela fingiu dormir. Pela manhã, ela pegou a boneca pelo rabo de cavalo e se arrastou até o ônibus, amparada por seu pai, e sentou-se ao lado do menino. Ele perguntou se poderia responder o que perguntara na noite anterior, ou se ela estava dormindo, ou se não sabia, ou se gostava daquela música tocando. Ela colocou a boneca de lado, pegou seu suco de laranja e repartiu com ele mexendo os ombrinhos no ritmo dançante, e o ônibus partiu. O quarto do alojamento era estreito e comprido. Os beliches preenchiam sua área até o final, onde dois pequenos banheiros mal davam conta dos 15 ou 20 artistas em turnê que ali dormiam. No beliche de cima, a menina pequena e rechonchuda, de uns 4 ou 5 anos, com cabelos louros e cacheados. Abriu seus olhos de bicho no escuro e fitou o um menino da frente. Ele parecia mais velho. Ele parecia mais velho. Cabelo preto, desgrenhado, de um sorriso fácil. De um sorriso fácil que mostrava dentes delicados. pela manhã, ela pegou a boneca pelo rabo de cavalo e se arrastou até o ônibus amparado por seu pai. Sentou-se do lado. Todo do alojamento era estreito e comprido. Os beliches preenchiam sua área até o final, onde dois pequenos banheiros mal davam conta dos 15 ou 20 artistas em turnê que ele dormia. No beliche de cima, a menina, pequena e rechonchuda, de uns 4 ou 5 anos, com cabelos louros e cacheados, abriu seus olhos de bicho no escuro e fitou o menino da frente. Ele parecia mais velho cabelo preto e desgrenhado de um sorriso fácil que mostrava dentes delicadamente separados. Ele abriu os olhos, ela fechou. Ele cutucou de leve seu braço e balbuciou palavras das quais ela não se recorda. Ele cutucou de novo, mais forte. Ela fingiu dormir. Pela manhã, ela pegou a boneca pelo rabo de cavalo e se arrastou até o ônibus, amparada por seu pai, e sentou-se ao lado do menino. Moço poderia responder o que perguntara na noite anterior. Pela manhã ela pegou a boneca um rabo de cavalo e se arrastou até o ônibus, amparada por seu pai, e sentou-se ao lado Mexendo os ritmo dançante. Ele perguntou se poderia responder o quarto do alojamento era estreito e comprido. Os beliches preenchiam sua área até o final, onde dois pequenos banheiros mal davam conta dos 15 ou 20 artistas em torno música tocando. A menina pequena e rechonchuda, de uns 4 ou 5 anos, com cabelos longos e cacheados, abriu seus olhos de bicho mexendo os tom menino da frente. Ele parecia mais velho. Cabelo preto e desgrenhado, de um sorriso fácil que mostrava dentes delicadamente separados. Ele abriu os olhos ela fechou. Ele cutucou de é. leve seu braço e balbuciou palavras das quais ela não se recorda. Ele cutucou de novo, mais forte. Ah, ela fingiu dormir. Ela também ela pegou a boneca do rabo de cavalo e se arrastou até o ônibus, amparada por seu pai, e sentou-se ao lado do menino. Perguntou-se poderia responder o que perguntaram na noite anterior, ou se ela estava dormindo, ou se não sabia, ou se estava com a música do ar. Os bebiches preenchiam sua área, desconstrução de dois pequenos palheiros mal davam conta dos 15 ou 20 dias que já dos palheiros. A e rechonchuda, os quatro, os quatro cabelos louros, cabelos louros, abriu seus olhos de bicho, abriu seus olhos de bicho, o menino da frente, artista, ele parecia que cabelo preto, engenhado, de um sorriso fácil que mostrava fixo, delicadamente separado. Ele abriu os olhos, ela fechou os olhos. Ele murmurou de leve seu braço, balbuciou palavras nas quais ela não se Ele foi à frente, mais forte. Ela beijou os pés, ela beijou os pés, ela pegou a boneca com o braço de cavalo e se arrastou até Rob, you can't do it, e o ônibus parado no final, onde dois pequenos banheiros mal davam conta dos 15 ou 20 artigos que você queria de E partiu diligência, pequeno e resumido, o aquilado de seus pés três Feliz preenchiam sua área de Os dois pequenos banheiros mal davam conta dos 15 ou 20 artigos Um de Gênesis, o surdo dos quatro cabelos foi encaixados, abriu seus olhos no bicho escuro, tonto, vindo da frente. Abriu seus olhos no bicho mais velho, cabelo preto, desgrenhado, um sorriso que mostrava os negros dele com Mostrava negros dele, abriu os olhos, ele abriu cutucou de leve seu braço e balbuciou palavras, quais cutucou de leve seu braço, e balbuciou palavras das quais ela não ficou forte. E cutucou de novo, mais forte. Ela fingiu dormir. Ela cutucou de novo. Ele cutucou de leve seu braço e balbuciou palavras das quais ela não se recorda. Ele cutucou de novo mais forte. Ela fingiu dormir. Pela manhã, ela pegou a boneca pelo rabo de cavalo e se arrastou até o ônibus, amparada por seu pai, e sentou-se ao lado do menino. Ele perguntou se podia responder o que perguntara na noite anterior ou se ela estava dormindo, ou se não sabia, ou se gostava daquela música tocando. Ela colocou a boneca de lado, pegou seu suco de laranja e repartiu com ele, mexendo os ombrinhos num ritmo dançante. E o ônibus partiu.